Hallå! Idag tänkte vi ha fruktspett. Ja, vi börjar med att skära päronet. Bort skalet på melonen. Vi delar den i mitten och skär den i småbitar. Vi skär av toppen, sen eh, skär vi den i mitten. Man skär halvan i mitten, sen eh, skär man det i små bitar. Detta är all frukt vi har skärt upp. Vi hade vin. oh my god! <laughs> Eh, detta är all frukt vi har skärt upp. Vi hade vinder och men det var inte lönt att upp. What the fuck! Alltså... Kör. Detta var all frukt vi hade skärt upp. Vi hade vindruvor också men det var inte lönt att skära. Ja, vi har eh, börjat lite. Det är bara att fortsätta. Ja, vi har eh, börjat lite. Men det är bara att fortsätta. Oj. Mitt Ja, nu är jag färdig. Är du färdig redan? Du är så långsam. så pinsam du är Tilda. Pinsam. Ja. Får jag äta nu? Ska vi gå vidare? Kanske? Jaha. Jaha. Ja, det är en sån vit grej på min sån. Ja! Det är fan något rött på min. Det är ju... Mm. Så här blev våran spets. Tack för att ni tittade. Hej då. Bye bye.